бүкіл әртістер сендердің әртістіктеріңнен шаршадық сөздің шыны керек осындай қысылтаяң кезде халыққа көмек беремін десеңдер беріңдер алланың разылығы үшін сендердің жауаптарың бізге күн көру қиын болып қалды тойхана тоқтады дейді иә сендердің фонограммамен өлең айтып халықты алдап алаяқтықпен күн көріп келе жатқандарыңды білдірді ма осы деп ойлаймын мен ал сендер той тоқтап қалды жағдайымыз дұрыс емес е өлең бере маған десеңдер ал сендер халықты алдап осы кезге дейін осындай жағдайға келгендеріңді кеше той тоқтағанда айтып отырсыңдар бүркітің ба айшаң ба бұраңдап құйрықтарыңды сөздің шыны керек қу түлкідей іс әрекеттерің халыққа керек емес қайсың халыққа тегін концерт беріп қайсысы инвалид басқа да мүгедек жандарға қол ұшын бермеңдер қолдарың жүріп тұрған кезде тойға он мың долларсыз бармайсыңдар қайратың бар төреғалиың бар тағы кімің бар сендер халықты грамотно тонап келдіңдер банкі рас сендер той думанға келесіңдер фонограммамен өлең айтасыңдар сөйтесіңдер да халықты сұратып келдіңдер сауап беремін мен сендерге сауап әр нәрсенің өзі соңы болады мынау ұрының арты қуыс дейтін еді енді сендерді ұры деп айта алмаймыз өйткені өнерді алдап келе жатқан адамсыңдар да сендер міне кешегі мынау димаш құдайбергенді жюри болып ринат мынау ақынымыз бүгінгі күні чиновник кешегі ол анау сол кездегі жюри болған ханымдар сендердің өнерде ешқандай хабарларың жоқ екенін осы білдіреді а сендер сөйлге розаның ба или бір лауазымды адамның баласы келсе қолпаштап сабынсыз кіретіндер артына ал сендер таза талантты танымайсыңдар ал оны ә, россия қытай танытты бүкіл әлем танып отыр ал сендердің ажырасқандарың біреуіңнің істеген тірліктерің лотереяларды жүргізіп алаяқтыққа барғандарын ал оның бәрі халық біледі сендер неге осы инстаграм ютуб каналдарынан түспейсіңдер мен қосылдым ажырастым күйеуімнің тірлігі мынау ей күйеуіңнің сенің не істеп жүргенін жұрт біледі мынау әртістердің көпшілігі нашаға отырып қалған шеккендерін де көргенбіз сөздің шыны керек ал бүгін сендер бір періште ұқсатып бір бір театрды басқарып отырсыңдар ей сендер сияқты наркомандар театр басқарып өнер басқарғаннан кейін ол өнер саласы емес наркомандар саласына айналуы да мүмкін не шекпейін деп айта аласыңдар ма не көпшілігің бәрің деп отқан жоқпын қатындарыңа дейін шегесіңдер так что мынау ақпараттардан жылап сендердің өмірбаяндарыңнан басқа семейный проблема, проблемаларыңнан да басқа проблемалар жетіп жатыр бар әртістерге айтатыным сендердің маскілерің түсіп қалған мынау кәдімгі он теңгелік бетперде сендердің іс әрекеттерің thank you